शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर से ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए ये चार हजार के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के hello gamers welcome back to my channel G S ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದರು ಅವರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಗೊತ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಪ್ರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ನೋ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಣ ನಡೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನು ಹೊಡಿತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ವಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاق ہو رہا ہے ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ of D J Alok bye